жамбыл облысы мойынқұм ауданы қылышбай ауылының тұрғыны сейсебаев жанарбектен өтініш менің сізге, сізге айтайын дегенім мемлекеттен бөлінген қаражаттың бәрі талан таражға кетуінің салдарынан істелінген құрылыстың ешқайсының сапасы жоқ дәлел ретінде міне ә, жамбыл облысы мойынқұм ауданында 2018 э, жылы мемлекеттен бәленбай қаражат бөлініп қылышбай атамызға ескерткіш қойылған қазіргі таңда міне айналасына жапсырылған тастары ақпан айларында су жауын шашынның суынан құлап жерге сынып сатылған бірақ содан бері ауыл әкіміне аудан әкімдеріне талай рет ескерттік бірақ ешқандай бүгінгі дейін шара қолданып жатқан жоқ бүгін төртінші қыркүйек екі мың жиырма бірінші жыл міне айналаға жапсырған тастардың бәрі қирап сынып жатыр міне түгел міне сынып қирап мынау алдындағы жапсырған тасы да қылышбай атамыз деген жазуы бар ол да екі мың жиырмасыншы жылы сынып құлап жері жашылып жатқаннан кейін ютуб желісіне салып аудан прокуратурасы облыс прокуратурасында шағымданып жатып орнына қойдыртқан болатынмын қазіргі таңда бұған ешқандай шара қолданып жатқан жоқ <coughs> аудан басшылары оған сонда жауапты кім қылышбай ауылындағы бөбек балабақшасы міне төртінші қыркүйек екі мың жиырма бірінші жыл мынау айналасында балабақша төбесінде шипырлар баяғы жабылғаннан кейін екі мың сексен жетінші жылдары қабылдауға берілген содан кейінгі тұрған ешқандай ремонт жүргізілмеген төбесінен жауын шашын жауса ағады ішіне қарай терезелері сол баяғы ағаш терезелер әлі мынау сыртындағы қоршауы міне бетон плита бар қоршау бұның өзі сол кездерде екі мың жетінші сексен жетінші жылдары берілген кезде қоршаулар қазір іріп шіріп мына біздің жер сор болғанына байланысты тұзын түгел жеп қойған тұзы жер міне астыларының бәрі міне мынандай жағдайда тұр міне қауіпті жағдайда міне түгел мен ұрпақ міне мына келгелі міне деп мынандай болыпты міне жазып қойған тұбал қауіпті деп міне мына жағда міне астық жақтар түгел шығып кеткен құлауға жақын тұрар бұл жерде мына жақта үйлер бар міне мына көше осы көшеде бәленбай бала бар кішкентай мына жақтан да кіріп шығады балалар балабақшаға жақта міне құлайын деп тұрмын міне мына жерлердің бәрі міне түгел қирап әшейін талқаны шығып тұр сонда мемлекеттен бөлінген қаражаттың бәрі қайда кетіп жатқанын бір құдай біледі міне жұмыс істеп жатыр дейсің ба жұмыс істеп жатыр ау дұрыс қой қара шашымен қирап жатыр ғой түгел кім жауапты бұған айтшы бір күн ертең біреудің баласын басып қалса кім жауап береді бұған талай айтып жатырмыз жиналыста да айтып жатырмыз басқа жерде де айтып жатырмыз айтып жатырмыз ешқандай нәтиже қолданбайды оларға енді осындай керек енді интернет арқылы аға сол кезде келіп орнына қояды міне түгел мынау ішіндегі әжетханасы балалардың міне мына жерде салқан шөптер міне түгел мына боршыға міне қирап талқаны шығып жатыр міне мынау тағы да мына қосбай ауылындағы әлде төлепбергенов атындағы орта мектептің қазандығы сиқы мынау міне бұ да үгітіліп түгел міне түгел жатыр міне мынау мектебіміз міне масқараның көзі қазір мына жақта түгел айналасын бәрі <coughs> құлап жатыр міне бұл өзі негізі бұл мектепті қабылдауға берілген кезінде мектептің теплицасы болған мына здание ал мына жағын қосымша жалғау жасап кейіннен мына жағын жаңа пеш қоятын жер қылып істеген бірақ бұл в общем бір бес алты жыл бұрын істеліп еді енді қазір міне төбесінің бәрі айырылып қауіпсіз жағдайда тұр міне мынандай тіреулермен тіреп қойған қазір дәл қазіргі кездегі төртінші қыркүйек күнге шайтандықтың сиқы осы міне міне айналасында бір тал көмір де түсірмеген міне мына көмірдің орындары мына жердің бәрі бір тал көмір де жоқ міне оны аудандық жаңағы білім бөлімінің басшысы да аудан бұрынғы аудан әкімі де ауыл әкімі де түгел бәрі біледі біле тұра ешқандай шара қолданып жатқан жоқ міне міне қауіпсіздік жағдайда тұр ішінде де осындай тіреумен тұр төртінші сентябрь э, қыркүйек екі мың жиырма бірінші жыл мынау қылышбай ауылындағы <coughs> су қоймасы екі мың он сегізінші жылы мемлекеттен жарты миллиардтай ақша бөлініп екі мың жиырмасыншы жылы пайдалануға берілу керек еді белгісіз себептермен қазір бұл жұмыс тоқтап тұр сонда мемлекеттен бөлінген қаражаттың бәрі талан таражға кетуінің салдарынан сонда қарапайым халық зардап шегіп отыр міне аузында замок міне құл салып тұр тыйым салынған деп несі бар жазып қойған не ауылда егін суы жоқ не ішетін су жоқ сонымен шөл далада қалдық сондықтан сізден президент мырза көмек сұраймыз осы бейнетаспадағы видеоларды көріп қорытынды шығарады деп сізден нәтиже күтеміз және де менің қауіпсіздігімді қамтамасыз етуіңізді сұраймын сізден